中原一点红，两倍。 两倍，五条，三倍，红中，五倍，娃娃，五倍，五条，两倍。 两倍，凉条，两倍，二条，两倍，来板，三倍。 两倍，东原一点红。两倍，白板三倍。 二条，三倍，两倍，八万，两倍，东园一点红，三倍。 两倍，五条，两倍，两倍。 两倍，二条，四倍，全。 四倍，两倍，红中四倍，红中六倍，二条，两倍红中。 三倍，白板，两倍，三倍。 二条，三倍，白板，五倍。 四倍，前奏，六倍，十倍，两倍，八万，四倍，五条，六倍。 倍也是四倍两倍也是四倍两倍 新来的谁？